¿Qué que hace aquí durmiendo en el parque. Si no puede ver, quítese. Ah. era mi brazo, ah. ¿Qué te pasa? Esta persona que no puede ver y se pone en mi camino. Es una persona discapacitada. Tienes que tener un poquito de respeto. ¿Te gustaría que te hicieran así? Qué fuerte mierda.